Э, добрый день. Меня зовут Олесь Беляцкий. Я старшиня правооборонного центра «Весна». Я живу и працую у Беларуси. На протягу 20 годов у Беларуси існує авторитарная диктатура. Президент Лукашенко керує краиной так, как хочет, все эти 20 годов апошнія тры гады я правёў турме як палітычны зняволены. За гэты час я атрымаў каля 40 тысяч лістоў сваю падтрымку. У асноўным гэтыя лісты дасылалі мне сябры эмнесці інтэрнэйшнал з усяго свету. Я хачу выказаць сваю падзяку і заклікаць і сяброў эмнесці інтэрнэйшнал, і іх прыхільнікаў працягваць сваю працу на карысць правоў чалавека ва ўсім свеце. Вялікі дзякуй.